bazi ariko cyane ibisanzwe ni izi ndwara nazo nifitiye mbona nzi ko haba ikibazo rwose kubera nta n'umuryango mfise uri bumfashe mana amakipe yo mu isipe azomukina miliyoni

ariko umusaruro ntuboneke reka mbandanye ndabe ko notaha nkaza kuruhuka kuko ndabona ubuzima bw'iki ntibworoshye kuko umuntu aragenda akazinduka kuruhuka ngo ntibyoroshye ariko nta kundi no gutaha mu rugo eh, eh, wowe ni iki hmm. umuntu we y'igicubu eh abari babandi bigo baratwera umutwe bakoresha ibikorane hariya eee eee eee eee guteganwa muri iyo nama yo ku mugoroba biboneka ko umuntu yagize ingorane yagize ingorane ariko kubera porogaramu yari inyuma y'umutaga ndamusengera mpejeje kurya umugore yabuze amera kujya kwa muganga ariko mana none abantu b'imana bagiye yo mana yo yo amezi yose nkorera ubusa yo birababaje yo yo eh, ujya muri biki yo uyu wongera akajyana ko namufashe gutya hewe n'ibiki bavunaguye bahuraguye ngo redi reka ndagufashe nubwo nta mafaranga ngo nakugurire akerera wihangane twandare buke buke kumu huye ariko mana amajyambere yawe aryoshye iminsi yose turiga musengero tukiga gufasha tukabwira abarusha abashonje fasha abakowe bandika imfubyi amajyambere y'imana twirirwa turiga mu aradufasha aratwubaka mu bugingo bwacu bwa minsi yose igoboke turasenga barutugaburire baruduhe uturonsi tw'ubugingo bwacu n'imiryango yacu ariko yesu warateguriye ibyiza mwebwe namwe muri mubiri hemwe bahura kuyo ijambo ry'imana ritubwira ngo dufashe mufate neza ndakwereke mm. mufate n'ahantu rubavu musemure ariko araremeye natwe gashoboye bari mu hanyuma mukurikirane nanjye ngiye niwe ndagaruka kukuraba Urakora kuboneka